ああしずちゃんについて語ることなんて何もないんだけど。だって俺、しずちゃん大嫌いだしね。人間は大好きなんだけど。なんで嫌いかって言われても、理屈が通じないから。単細胞なんだよね、基本的に。なのに鋭いとこあるから困るんだよね。ほんと、早く死なないかな。 まずあいつのことは飲み虫と呼ぶ。話はそれからだ。そして俺はあいつのことを語るほどあいつを知らねえし知りたくもねえっていうか語らせんな考えるだけでイライラしやがる。よく聞け。俺はあいつが大嫌いだ。あえて好きなところこれだけ嫌い嫌い言ってるのにまだ聞くあえて あえてか。たまーに、本当にたまーに、俺を楽しませてくれるところかな。ああ、別にしずちゃんが意図してやってるわけじゃないよ。からかうと面白いんだよ。ま命がけだけどね。俺、しずちゃんには愛されてないけど、っていうか、愛されても面倒だし、丁重にお断りするけど。 単細胞のしずちゃんが引き起こした偶然には、もっと愛されたいんだ。好きなところだてめえ。俺の話は聞いてたかもしくは耳がついてるか。あの飲み虫に1%でも信用できる部分があるなら今頃こんな間柄になってねえよ。ああえてあえてあえてってうるせえな。ねえっつってんだろ あいつ、いっつも一人で仲間とかいねえから、誰かを巻き込んで楽しんでやがる。それがムカつくんだ。何考えてるかわかりゃしねえ。ま、知りたくもねえけどよ。いつからそんなに仲悪いのかいや、仲が悪くなったつもりはないよ。だって、 仲が悪いってことは、仲が良かった時期があるから生まれる状態でしょ俺らは一緒に勉強したこともなければ、漫画について議論したこともないし、ゲーセンで熱く対決したこともない。切ったり引いたりはめたり陥れたり。あ仲良さそう都合のいい耳してるね、ライターさん。それ、しずちゃんの時には言わない方がいいよ。 反応みたいなら止めないけど。そうだな。しずちゃんは多分、山積みの中から見つけたおもちゃの一つかな。壊したいけど長く遊びたいおもちゃ。いつからそんなに仲が悪いのかむしろ仲が良かった頃があると思うのか出会った瞬間にナイフで切りつけてくるような奴を笑顔で友達に迎えるような心の広さは俺にない 大体俺が平和に平和に過ごそうと努力しているにもかかわらず俺を平和と真逆の空間に放り込んだニヤニヤと高みの見物をしているようなやつだうん、言い忘れてたが俺は暴力が嫌いだそこんところは絶対カイトか殴ったり蹴ったり頭突きしたり投げつけたりええ だから暴力は嫌いだっつってるだろその嫌いな暴力を使わせる、あの飲み虫野郎が死ぬほど嫌いなんだよ犬猿の中って言うんだったら、俺は犬がいいな。物持ち上げて投げてるとこ、しずちゃん猿っぽいし。犬猿の中ね。俺は猿でいいや。 キャンキャンうるせえのは好きじゃねえし。本気で戦ったらどっちが勝つかってその質問さ、ちょっと失礼だよね。いつも手を抜いてるみたいじゃない。まあいいけど、俺はいつでも本気だよ。しずちゃんは、まあ、単細胞には手を抜くとか、奥の手を残すとか無理だろうからね。 本気なんじゃないたださ、終わりが来ちゃったらもったいないでしょだからゆっくり遊んでるんだけど、たまーに暴走しちゃうんだよね。本気で戦ったらどっちが勝つか、だと別に毎回毎回力試しでぶつかってるわけじゃねえんだ。っていうか、勝ち負けじゃねえんだよ。俺はあいつを許さない理由があるし、 あいつは俺に殴られていい理由がある。それだけだ。だから池袋にあいつがいたら、俺は絶対に見逃さない。あいつを見つけ出すことに対して俺は天才的なんだが。自慢にもなりゃしねえな。寝込み俺がしずちゃんのははは 襲えるかな彼は野生動物だから、そういうのを敏感だと思うよ。寝顔は見たことあるけど、普通に可愛いんだよ。0.5秒で顔に血管を浮くけどね。あ、それは俺のせいかも。そうだな寝ているうちに色々やっておいて観察するのもいいかもね。起きたらすっぱだかで60回通りに転がってたとか、あるいは目覚めたら手にナイフを握ったまま 殺人現場に突っ立ってたとか、そういうの楽しいかも。ああ、そういえば、あれは楽しかったな。猫みって、俺が、あの飲み虫をか。うーん。マンションは知ってるし、やろうと思えばでき、ねえな、多分。そんな隙見せる人間らしいとこがあるなら、 俺とあいつはこんな関係になってねえよ。あいつが、俺の、寝顔を、あの飲み虫野郎、いつどこでどんな瞬間を目撃しやがったんだつうか、気づかれないように人を貶めて、影から北斎むなんてことは、あいつはしょっちゅうだぜ。 何回やられたと思ってんだ。だから、あいつは俺にボコられる理由があるし、俺もあいつを許さねえ。最後に一言ね。はいはい。えー、しずちゃん、元気って、数日前にゴミ箱投げてきたから十分元気だと思うけど、 早く死んでほしいのは山々なんだけど、もうちょっと生きるつもりなら、人間らしく生きるように努力してみた方がいいよ。人間に近づいたら、俺ももっと、しずちゃんを好きになれる、かもしれないからさ。 <laughs> 一言。めんどくせえ。 いざやくん。今度池袋に来たらぶっ殺すって毎回毎回、俺が忠告してやってんだけどな。怒ってないぞ。ちょっとぶん殴りたいだけだ。ごちゃごちゃめんどくせえことは抜きにして。おとなしく俺のために殴られて俺のために死ね